Evet, biraz da yaş problemleri çözelim. Buradakinden başlayalım. 4 yıl sonra Ali'nin yaşı şimdiki yaşının 3 katı olacak. Ali şimdi kaç yaşındadır? Çok güzel. Ali'nin şimdiki yaşı x olsun. Eğer x Ali'nin şimdiki yaşıysa ve burada 4 yıl sonra deniliyorsa, Ali 4 yıl sonra kaç yaşında olur? Eğer x şimdiki yaşıysa 4 yıl sonra x artı 4 yaşında olacak. Yani bu ifade Ali'nin 4 yıl sonraki yaşına eşit. Problemle ilgili tüm bilgileri okuyalım tabi. Diyor ki 4 yıl sonra Ali şimdiki yaşının 3 katı olacak. Ali'nin şu anki yaşı x, 4 yıl sonra x artı 4 olacak, yani 4 yıl içinde bunu x artı 4 olarak da yazabiliriz. Şu anki yaşının 3 katına eşit olacak. Şu anki yaşının x olduğunu biliyoruz, şimdi oluşturduğumuz denklemi çözelim. x'i karşı tarafa atalım, ne olacak? 2x eşittir 4 olur. Onu da 2 ile sadeleştirirsek, x eşittir 2 olur. Yani Ali şu an 2 yaşındaymış. Sağlamasını da yapalım. Ali şimdi 2 yaşındaysa 4 yıl sonra 6 yaşında olacak. Yani şimdiki yaşının 3 katı. Demek ki doğru yapmışız. Evet, bu soruyu çözdüğümüze göre başka bir soruya geçebiliriz. İşte soru. Naz, Ayşe'den 4 yaş daha büyükmüş. 2 yıl önce Naz'ın yaşı Ayşe'nin yaşının 5 katıymış. Naz kaç yaşındadır? Pekala. Deminki sorudan biraz daha zor ama bunu da çözeriz. Bakalım elimizde neler var. Öncelikle bizden istenilen ne? Naz'ın bugünkü yaşı. Küçük bir tablo yapmak bence işimize yarayacak. x'i bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Naz bugün kaç yaşında? Diyelim ki Naz'ın bugünkü yaşı eşittir x. Naz, Ayşe'den 4 yaş daha büyüktür denmiş. Bunun altını çizelim. Naz, Ayşe'den 4 yaş daha büyük. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Eğer Naz'ın yaşı x ise, Ayşe'ninki x eksi 4'tür. Şimdi de geçmişe gidelim. Şöyle yazayım. Eğer Naz bugün x yaşındaysa, 2 yıl önce kaç yaşındadır? Mantıken x eksi 2 olur değil mi? Eğer bugün ben 10 yaşındaysam 2 yıl önce 2 yaş daha küçük yani 8 yaşında olurdum. Yani Naz bugün x yaşında ve 2 yıl önce de x eksi 2 yaşında olur. Ayşe ise bugün x eksi 4 yaşındaydı. Bunun da 2 eksiği olmalı. Yani bu x eksi 4 eksi 2 yani x eksi 6 demek oluyor. Dikkat edin Ayşe hala Naz'dan 4 yaş daha küçük. Şimdi bu problemde kullanacağımız son bir bilgi daha var. İki yıl önce Naz Ayşe'nin 5 katı yaşındaydı. Yani x, Ayşe'nin 5 katı yaşındaydı ki o da x eksi 6 demek oluyordu. Şimdi bunu yazalım. Tablodan anladığımıza göre 2 yıl önce Naz x eksi 2 idi. 2 yıl önce Naz Ayşe'nin 2 yıl önceki yaşının 5 katı yaşındaydı. Ayşe'nin 2 yıl önceki yaşı x eksi 6. Peki, şimdi sadece denklemi çözeceğiz. x eksi 2 eşittir 5x eksi 30. 5x eksi 30. x'i her iki taraftan da çıkarıyoruz ve 4x, 4x eksi 30 eşittir eksi 2. Sonra 4x eşittir 28 ve x eşittir 7. Böylece problemi çözdük. Naz bugün 7 yaşındaymış. Şimdi sağlamasını yapalım. Eğer Naz 7 yaşındaysa Ayşe bugün 3 yaşında olmalı değil mi? Bunda bir sorun yok çünkü aralarında 4 yaş fark vardı. 2 yıl önce Naz 5 yaşındaydı ve Ayşe 1 yaşındaydı. Yanlış mı? x eksi 6. Burada da bir sorun yok. Naz, Ayşe'den 4 yaş daha büyük. Şu anda Naz 7, Ayşe 3 yaşında o zaman. Ve 2 yıl önce Naz'ın yaşı Ayşe'nin yaşından 5 kat daha büyüktü. Bakalım, 2 yıl önce Naz 5 yaşındaydı, Ayşe ise 1 yaşındaydı. Yani hepsi doğru. Şahane. Artık bu tür yaş problemlerini çözmeye hazırsınız.